تمرین شماره 3 رقص پا از پهلو کنار ظرفشویی بیستید و با یک دست لبی ظرفشویی را نگه دارید. پاشنه پای بیرونی را به جلو بکوبید، بعد به وضعیت شروع برگردید. بعد به پهلو، بعد برگردید. بعد به پشت سر و برگردید. استراحت کنید. بعد دو تا سه بار دیگر تکرار کنید. آنگاه رو به سمت دیگر بیستید و همین فعالیت را با پای دیگرتان انجام دهید. دو تا سه بار پاشنه پا را به جلو، به پهلو و عقب بکوبید. برای بخش دوم این فعالیت به تناوب پاشنه پاهای چپ و راست را به همه نقاط پیرامون خود بکوبید. آیا این فعالیت خیلی آسان بود؟ به تدریج تعداد پای کوبیدن را تا حد اکثر 15 بار افزایش دهید به تدریج دست گرفتن به لبه ظرفشویی یا پیشخان را کمتر کنید. حالتان چطور است؟ اگر آمادگیش را دارید و خواهید بیشتر فعالیت کنید، پس بگذارید ادامه دهیم.